Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle internet oynuyoruz. internette şey e, e, savaşacağız galiba ya savaşma olacak ya da Hunger Games gibi ya da silah kapışması. Buna bir girelim. Bir girelim. Arkadaşlar serverınız varsa bana söyleyin gelirim. Nasıl bir şey bu? Bakalım. Galiba Hunger Games gibi bir şey. Bunu çok seviyorum. Al işte ya. Bunlar konuşuyor yine ya. Kötü olacak. Ya bu silah nereden aldın? What the fuck silah? Siz silah nereden alıyorsunuz? What the fuck? Ben de seni fuck, ben de seni fuck. Sarkıyor. Yala, yala, oh. Hem siz çanta, çanta bile almışlarım kirileri ya. Silahını atsana. Pembe. Ben donluyum. Ben donluyum. Ben donluyum. Ben donluyum. Bu adam bug'a gitmiş. Hadi. Burada, burada lobby gibi bir şey arkadaşlar. Hadi koş. Hadi hadi. Adam. Havalı koş. Silah toç. Bir şey mi? Oğlum bunlar nasıl alıyor? Hmm, atar mısın arkadaşım? Aa ben aldım. Vallahi ben aldım. Vallahi ben aldım. Vallahi ben aldım. Tam mermi yok içinde. Olsa kardeşler. Nasıl siktir? Nasıl attı lan? Nasıl attı lan? Nasıl attı? Hiç mermi yok. Önlem mermiyi taktım şu Bana atar mısınız? Mermi atabilir mi? Bak bak bana ne başladı. Hunger Games bir şey gibi bir şeymiş. Ha. Silah çıkmadı bize bunu verdiler. Bize gerçekten varmış lan. Oo silah varmış. Ve ipnelik olmuyor mu? Bizde yok onlarda. Aa şurada biraz. Silah tutacağı galiba. Silah aksesuar. Al, al şunu da. Geldi bize şu. Gerek yok almaya. Ha, bunu SG etmiyor. Bunu SG etmiyor. SG et diyecektim bu burada kalsın. Şunu al, şunu al, şunu al, de şunu al. Asiktir. Al şunu. Ne lan? Şimdi G bas tamam. Bir T niye mermisi az bunun ya? Tak şu dürbünü. Bunu da Dur bir dakika bunun mermisi varmış. Da keskin nişancılık yaparız Da bunun mermisi az ya. Aç at. Dur bir tarafta da var. Koş. Koş ama koş koş. Al bunu küçük silah siktir et. De envanterimiz mi? Envanter mi? Dur. Aynen. Şimdi çanta aldık. Şimdi bunu siktir et. Bunu öküz gibi yer kaplıyor. Buraya koyamayız. Bunun yerine bunu koy. Bak bu otursun. Ananı. Abi. Abi koş. Koş. Bak şurada araba vardı. Koş koş koş koş. Şey şey şey bizi öldürmeden koş koş. O her şey ananı. Koş lan ananı. Koş ileri doğru koş. Ananı. Zaman gelmiş ya. Siktir. Usta bir bok yapamadık ki. Ay ananı. Ananı sikeyim. Yeni. Yeni. Hiç şey yaklaşıyor ama. Taktık birinci silah. Tak şunu tak. Şunu tak. Yüz mermisi olur. Sikeceğim bile Tamam. Bir F'ye koş. Siktir koş koş koş koş. Siktir oğlum ya. Çok kötü zamanda oldu. Yarrak gibi bizi sürecek. Küfür etmeye gerek Ananı beyaz şey burada mı? Burada beyaz. Şey- Oo ortada sıkıştıracağım. Kapışma vakti geldi kardeş. Hakkını helal et. İn ve tamam. Sikeceğiz hepsini. Merak etme. Sikilebiliriz de. Buna. Ya bir yaklaşıyor mu? Oha ya. Ama bizi bir ortada sıkıştırıp bir şey mi yapacaksınız? diye tecavüz mü yapacağız? O bir malafat. Burada bir arkadaşımız şehit olmuş. Şehit olmuş bak. Bana ne? Yoğun çatışma var. Donumuz da var. Silah var bende. Abi beyaz şey gelmemesi lazım ya. her şey yaklaşıyor. Sıçtık. Sıçtık. Haberiniz olsun. Bu kazanmamız lazım. Öyle ya da böyle. Kazanacağız. Bu kazanacağız. Da bir arkadaşımız nerede? Kemiğimiz çıktı. Ananı. Ana ne? Aa, bir tane soruyor. Kötü oldu. Yine donuyoruz. O eli kazansaydık envanterler duruyordu galiba. Da sonuna kadar bitirdik. Şimdi. oldu. Konuşmayın. Soktuklarım konuşmayın. Hepinize hepinizin eline vereyim. Konuşmayın. Konuşmayın. Konuşmayın. Bir sıfır hadi. Lastikti nereye gideceğim bilmiyorum ya. Keşke olsun. Abi bekleyin lan. Burada insanlar bir bir eşya toplasın. Bunları açacak, açacak vaktimiz yok da. Abi soktu adam ya. Da abi çok güçlü silahları vardı. Çık çık. De silah savaşlarına mı ya da boya savaşlarına gir. Boya savaşları. Kaya savaşları gir. Boya savaşı değil lan? Ya da silah savaşı. Normalde boya savaşı diyebiliyordum. Abi ne görüyor musunuz? Abi ya ne onlar öyle silahlar oluyor ki ya? İnsan beklesin. Ay kişi kalmış beklesin. Aa malafatlar. Ay Zehra. Katana mı? Oha. Aman ayım katana. Katana tak tak tak şunu. Tak katana. Katana ananı sikeyim katana. Hat hat hat hat hat hat hat hat hat hat Almanayım hat hat hat Hat hat hat Hat hat hat Hanginiz Müslümansınız? Müslüman olan var mı? Müslüman olan katana alsın Müslüman olan katana alsın ilk. Evet peki. ya. Star Wars müdür? Oha oğlum adamlar pro galiba. Bizde bir katana var mı? Bir susun amıklar bir susun. La siktirin Ha çok güler yüzlüsün. Dude, dude, Fahir. Gel Fahir. Siktir. Başladık. Elimizde bir katana var. Yüzümüzden kaçmaz. Bir de banyonun burada ne iş? Çantamız var kardeşim. Gerek yok. Parmak. Geç. Al bunu. Bir şeyimiz var. Size katanaları katana katana Böyle tek bıçağı bıçak gelseler çok güzel olacak. Elimde de katana. Ama gerisi Katana çıktı lan. Bildiğimiz katana. İnşallah birisi gelmez. Beni yapıştırırım. Oğlum yoksa. Aynısı. İğne. Güzel. Geçen sefer iğneyi aldığımızda adamcız. Koş. Adamlar zannettim ben şunları. Şunları adam zannettim. Ama bunlar adam değil. Bunlar adamın son iki harfi. Ya abi hiçbir şey yok ki. Varmış. Ne yazmış? Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Siktir ya. Siktir adam buraya gelecek. Katanayla saldırdık. Daha bir can indi. Üç ne arıyor lan? Adamın adı X'teymiş. Çık. Deneye girelim. Servers. Bir de arkadaşlar e, internetten girebiliyoruz da bas. Başka başka başka yukarı atladım. Şu arenaya gideceğim. Neymiş bu? Böyle şeylere sokayım. Çık. Bu ne? Ha boya savaşları. Bir de arkadaşlar bir boya savaşlarına girip bitireceğim. Kaç el attık? 2, 3, 4, 5 tane atmışız. Arkadaşlar abone olup Like atmayı unutmayın. 8 Kişi mi kaldı yoksa başlıyor mu? Ha 8 Adam GG oldu. Ama GG olmadı ölmemiş. Neden olmuş? Şey- tapıyorum. Sana tapıyorum. Tapıyorum. Sana tapıyorum. Tapıyorum. Bizim amacımız şu beyaz kuleye ulaşmak. Şu beyaz kule neymiş? Amaç koydum. Normalde amaçsızım. Sikinti değil bir de şu parkurları mı yapsam? Baya savaşlar. Adam ölmüş. Oo beni vurur. Aha orada arkada bir adam var. Oğlum adam dit diyorsunuz. Hala şunu. Sana fakir atacağım. fakir fakir fakir fakir. Siktir la yarrağıma bak. Senin almana geçeyim. Şu adamı yapabiliriz. Ya da aha. Şurada bir tane var. Bir de donsuz. Donsuz. Bum. Bum. Bu ne? Aa, bum bum bum bum bum. Akşamki Johnny sabahki Zeki. Topla, topla, topla. Of adam diyor ki gel beni siktir. Ya böyle saçmalara hiç gerek yok. Terbiyesizler Bir susun ama Çin misiniz, Japon mu, Rus mu, ne yapıyorsunuz oha birbirine. Lady Flagons mu? Of of of of. Hadi 13 saniye. 8, 7, 6, 5, 10, 2, 1, 0. Daha savaşları savaş. Aa biz beyazın üstüne çıkacaktık değil mi? Takım böyle biriniz. Bize item lazım. Bizi burada vururlarsa GG. Lan düşeceğim gibi. Dedim çıktı. Çıktı. Tamam. Güzel şimdi. Güzel oldu. Dürbün çıktı abi. Sesler yakınlaşıyor gibi. Adamı vurdum ya orada. Beni güç geliyor. Abi onun canı daha az. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Normalde önden göstereceğim de olmuyor. Hepinize minnettarım. Hepinize tapıyorum. Her abone olana dur. Her abone olana. Size selamlarımı iletiyorum abone olanlara. Herkese iyi günler dilerim. Bay bay.